ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖျားယနေ့ညတာရဏတော်နေ့2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်တပိုတွဲလာပြီကျော်12ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ကြာတာပရိနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတော့နဘတော်မိဘများနှင့်ကွယ်လွန်သူဥရွှေမော်တင်အားရည်စူး၍ဇနီးတော်ရွှေစင်ဖြူတာဥကျော်ဇံလင်းဥဇံရဲမောင် သမီးမပွင့်သူတင်မိသားစုဒေါ်ရှမ်းမတာမောင်ဆွဲဖုံးမြတ်တွင် မိသားစုရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်းဦးဒေါ်အေးအေးမြင့်ရွှေရင်ချင်းစီဆက်မိသားစုမှဒေါ်အေးအေးမြင့်ဤမွေးနေ့ကုတို့နဖက်မိဘဆွေမျိုးများအားရည်စူးအမှုထား၍မဟန်နီဝင်းတင့်မိသားစုမိဘများဖြစ်ကြတော့ဦးချစ်မင်းဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့်နှင့်မောင်လေးဒေါက်တာမောင်မောင်ထွန်းတို့အားရည်စူး၍ ဒေါက်တာခင်ပြုံးကြီးနှင့်မောင်နှမများရန်ကုန်မြို့မောင်တဲဦးကိုကိုဤ22နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူဦးအောင်အောင်ဒေါ်မိုးစံမိုးစင်မင်းယူဇနာမိသားစုမြင်းကြံမြို့ဦးစိုးမြင့်ဟန်ဒေါ်နီလာထွန်းရိုင်ရယ်ဘက်ထရီမိသားစုမန္တလေးမြို့ဒေါက်တာကျော်စိုးဝင်းဒေါ်ယူမြတ်စန္ဒီတာမောင်မြတ်ဘုံတုခတပြေစီကံ Wisdom Preschool and Learning Center မိသားစုလာရှိုးမြို့တို့၏ စုပေါင်းစီရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်တော့ online ဓမ္မတပင်နှင့်ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဥက္ခိုက်၍ယိုတည်စွာလျှောက်တတ်အပ်ပါသည်ဘုရား1384ခုနှစ်တိုရလာကျော်12ရက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက် ကြာလာပရိနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောပိဋကတ်တော်လာတရားမင်းအကြောင်းအပိုင်လေးတရားဒေသနာတော်ုတ်ပေါင်း25တုတ်ထဲက9နံပါတ်တုတ်ကအရိညာယတနာဣတိတုတ်လို့ခေါ်တယ်အရိညာယတနာဆိုတာတော်ရအကြောင်း ဣတိယယသိအရိညအာယတနာတော့အကြောင်းမှနေကြတဲ့ယသိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒီတော့ကိုနာမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အစဗျာကတောဋိမြို့စေတော်ကြောင့်မှတရင် သုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်ဒီတုတ်တန်ကိုဟောခဲ့တော့ ထုံးစံအတိုင်းတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါကပုံမြင်မဟုတ်ဘူး true story လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်။လူတွေသိတဲ့ဒီဇလန်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လောကမှာတကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာတကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်တာကပုံမြင်ပေါ့။တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကြတော့ history ပေါ့နော်။အဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောရတယ် မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့ဒီစကလုံးစတဲ့အခါမှာဖုဒ္ဒပုပ္ပဘိက္ခုဖုဒ္ဒပုပ္ပဆိုရှေးတုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တိတ်ကအကြောင်းကိုပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓပုပ္ပရှေးကဖြစ်မှုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်အတ္တိတေဆိုတဲ့စကားလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ္တန်လေးမှန်သမျှအတ္တိဘုဒ္ဓပုပ္ပံကနေ ရှေးအကြောင်းပြောမှဆိုရင်ပုဒ္ဓပုပ္ပံလည်းပဲပြောရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာပုဒ္ဓပုပ္ပံဘိက္ခူတံပဟုလဣတယောရှာနုတဲ့ရှေးတုန်းကရှစ်သိပေါင်းများစွာဟာအရိညာယတတိဗန္နကုတိတုတမ္မန္တိတော်ရဲက သိရပိုးချောင်းနေမှာတရေသုံးနေထိုင်ကြတယ်နော်ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယတိသူတော်စင်နေရရှိကြတယ်လူဘကိုခွာရှောင်ပြီးတော့တော်ထဲမှာသိရပိုးချောင်းဆောက်တည်ပြီးဖောက်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေကြတာအဲ့ဒီယတိတွေဟာသီလဝန်တော်ကိုကျင့်သီလရှိကြတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းကြတယ် ကလျာဏဓမ္မကောင်းမွန်တဲ့တရားရှိကြတယ်သီလရှိတယ်ကလျာဏဓမ္မကောင်းတယ်ဆိုတာဒီဓမ္မအတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့သီလရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ရင်တရားကောင်းကြတယ်အဲ့ဒါလို့တောဟုတ်တဲ့ကတည့်ရမိုးချောင်းနေမှာ ရသေးတွေဟာစံပင်ကြီးရဖို့ရအတွက်သမထကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ထေဝါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တက်ကတရားမင်းရဲ့အတုရာတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဝေပါစိတ်တိတုရာရဲ့အတုရာတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဝေပါစိတ်တိထေဝါရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတက်က သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတုံနဲ့တူမကြခဏဟိုအချင်းများရံဖြစ်တတ်တော်လည်းပဲရှံပဲဖြစ်တော်လည်းပဲတခါတည်းကကြတော့အတူတကွာဆုံစည်းကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ဦးဆုံစည်းတယ်ဆုံစည်းတယ်ဆိုတာသူတို့ကဝေပစိတ်တိဆိုတဲ့သူရာခေါင်းဆောင်ရဲ့သမီးသူစာဆိုတဲ့သူရာကင်ညာ မာတော့အမျိုးအတူတူပါပဲတာဝရိဏနတ်တွေပဲသို့တော့ပုပ္ပတိဝတာဝရိဏကိုအရေးရောက်တဲ့နတ်တွေကအတုရာဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ရောက်လာတဲ့နတ်တွေကဒီဝဖြစ်လာတယ်။ဟောအဲ့ဒါလို့ရှေးဦးရောက်နှစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နောက်မှရောက်လာတဲ့အုပ်စုတွေမတူညီတာ လူတွေနဲ့ခက်ဆင်တယ်ပဲ။ လူတွေဘာလဲပဲအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ဆင်းလာကြတယ်ဆင်းလာပြီးတော့ပထမအုပ်စုကတစ်ခု နောက်ထပ်ဆင်းလာတဲ့အုပ်စုနောက်ဆင်းလာတဲ့အုပ်စုရှိရင်ပထမအုပ်စုကနေရွေ့သွားတယ်နေရာရွေ့သွားနောက်လာတဲ့အုပ်စုကနေအဲ့တော့ဗမာပြည်မြေပုံထဲမှာဝင်လာကြတာမွန်ခမအုပ်စုတို့တိဝက်တို့ဗာမင်းအုပ်စုတို့သမိုင်းဆရာတွေပြောတာပေါ့နော် အဲ့လိုဝင်လာရနေပြီးတော့ဒီလူမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအခုလည်းပဲထေဝဆိုတဲ့တောင်ရိန္ဒနတ်ပြည်ကအတိရောက်လာတဲ့အုပ်စုနဲ့အတုရာလို့ဆိုတဲ့ရခင်ရှိနေတဲ့အုပ်စုတော့မျိုးကတူတူပဲဝေပစိတ်တိဆိုတဲ့အတုရာခေါင်းဆောင်ကသူ့နာမည်ကတမ္ပရလို့ခေါ်တယ် ဝိပဿစိတ်တိလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့သမီးသူ့စာနဲ့တက်ကနဲ့အိမ်အောင်ကြနော်ဟိုဓမ္မပဒထဲမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီသူစာဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးမကလူလင်ဘဝတုန်းကအငယ်ဆုံးဇနီးနော်သူဓမ္မသူနန္ဒာ သူစိတ်တာသူစတာဆိုပြီးတော့၄ယောက်ရှိတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းတထေးတွေက၄ယောက်လောက်ရှိတယ်အိမ်အောင်ပြုတာအဲ့တော့ခုခေတ်မှာဟိုဘာသာကြောင့်မို့၄ယောက်ယူတယ်မဟုတ်တော့ဘူးဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်သူတို့နော်ဘုရားဘာသာလို့ပြောတာမဟုတ်တာဘုရားဘာသာနဲ့ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ပိဋကတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့ဥက္ကတတိလူဘာလို့ဆိုတာအိမ်နောက်ဘက်၄ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကမခါလူလင်ကလည်းအိမ်နောက်ဘက်၄ယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကသူတော်မှာသူတော်မှာပြီးတော့သူနန္တာပြီးသူစိတ်တာ နောက်ဆုံးငယ်ဆုံးကသူစာတာအဲ့တော့သူတော်မှာတို့သူနန္တာတို့သူစိတ်တာတို့ကတော့ကုသကောင်မှုတွေလောက်ကြတယ် နန္ဒုံဥယျင်ဆိုတာအဲ့ဒီနန္ဒုံသူနန္ဒဆိုရေကန်ကြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့သူစိတ်ဓာတ်ဆိုတာလေကုသကောင်းမှုတွေပန်းဥယျင်တွေလှုပ်တယ်သူဓမ္မဆိုတာဆရာဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်အဲ့သူဇာတာဆိုတဲ့အငယ်ဆုံးကတော့သူကကုသကောင်မလုပ်ဘူးမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်တဲ့အခါမခါနဲ့ စနီးတဲ့သုံးဦးကဒါဝိဒနာပြည်ဖြစ်ပြီးတော့သူဇာတာကပြိုင်းဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပြိုင်းဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့မှတက်ကကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုငါးပါးတိတာစောင့်မှုဆိုပြီးတော့ကုညီပေးပြီးတော့ပြိုင်းဘဝမှာတိတာစောင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတထေသမီးဖြစ်တထေသမီးဘဝလည်းပဲတိတာစောင့်သူကကုညီတွေပေးတယ် အဲ့ဒီတထေသမီးဘွားကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးသေတဲ့အခါကျတော့နောက်မှရောက်လာတဲ့တာဝရိန္ဒနပြည့်ကဒေဝအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မရောက်ဖ ೇನೆ သူနဲ့ရံပဲဖြစ်နေတယ်အတုရာတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းရောက်သွားတာဝိပဿနာရဲ့သမီးသွားဖြစ်အတဲတဲ့လူရဲ့သမီးသွားဖြစ်တာသို့တော့ဘဝကပါလာတဲ့တန်ရောစင်ကြောင့်သူတို့ဟာ နောက်ဆုံးမှပန်းကုန်းဆုပ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီသူစာဆိုတာဝိပစိတ္တိအတုရခေါင်းဆောင်ရဲ့သမီးပဲနော်အတိတ်ဘဝတုန်းကသူစာတာအတုရနတ်သမီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူစာနော်ဗမာပြည်ကလည်းအဲ့ဒီနာမည်တွေမဲ့ကြပါသူစာအဲ့ဒီလို အဲ့တော့တက္ကနဲ့ဝိပဿိတိတို့ဟာရှမယံခါဆင်ပြေကြတယ်တူတူသွားကြလာကြတယ်သို့တော့ဆရိုက်ချင်းကမတူဘူးတနေ့တော့အဲ့ဒီယသိတွေနေတဲ့တော့အကြောင်းတွေပဲကိုသိရမိုးအကြောင်းတွေပဲကို သွားကြတယ်သွားတဲ့အခါမှာဝိပဿိတိကတော့အထက်လွှာ သူတို့ဘဝမှာရှိတယ်ဖဏတ်ကိုစီးတယ်တန်လျက်ဓာကို တရှိကြီးကိုလွယ်ထားတယ်ဖဏတ်စီးတယ်တရှိကြီးကိုလွယ်ထားတယ်ပြီးတော့သူကခေါင်းဆောင်ဘယင်ဆိုတော့သူကထီမိုးထားတယ်နော်သူခန္ဓာနဲ့သူကနော်ဖဏတ်လည်းမချွတ်ဘူးတလွယ်တရှိကြီးကိုလည်းလွယ်ထားတယ်ထီလည်းမိုးထားတယ် အဲ့တော့ယသိရိရဲ့ကြောင်းဥကနေပြီးတော့သူကဝင်ပြီးတော့ယသိရိကိုအယုသိမပေးဘူးယသိရိကြောင်းနဲ့ကြောင်းဥကနေဝင်ပြီးတော့ယသိရိကိုဘယ်သူမှအယုသိမပေးပဲနဲ့ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့တက်ကကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးထေဝါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တက်ကတကြမင်းကတော့ သူစီးလာတဲ့အထက်လွှာဖဏတ်တွေကိုချွတ်တယ်သူလက်ထဲမှာပါလာလွယ်ထားတဲ့တရှိကြီးကိုတခြားနတ်သားတယောက်ကိုပေးလိုက်တယ်ထီးကိုလည်းရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာချင်းတကားနေပြီးတော့ရှသေးတွေရဲ့ကြောင်းတဲ့ကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့တိလာရှိတယ်ကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ယသေတွေရဲ့ လေးညာအောက်ကလေးလေးလေးလေးလေးရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့သွားတာလေးတင်ထက်ကမသွားပါနဲ့လေးအောက်ကနေပြီးတော့ရှစ်သေးတွေကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့ရှစ်ခိုးပြီးမတက်ရနေတယ်အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ဦးကစရိုက်ချင်းကမတူဟုတ်ဟိုဝိပဿတိအတုရာကတော့ယသိတွေကိုခီးကိုမဆိုင်တာခီးမဆိုင်ပဲနဲ့သွားတယ်တရားမင်းကြတော့မဟုတ်ဘူး ရှက်သေးတွေကိုလက်ဟုတ်ချီမို့ရှ िख ိုးပြီးတော့လက်ဟုတ်ချီနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာလေအောက်ကနေရသေးတွေရဲ့လေအောက်ကနေပြီးတော့တရားမင်းကလက်ဟုတ်ချီပြီးတော့ရသေးတွေကိုရှ िख ိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ရသေးတွေကပြောကြတယ်ခန္ဓာဣတိနံစိရဒိဋ္ဌိတာနာကာယစုတောခိစတိမာလုတေနာ ဣတောပဋိကမ္မသဟတနိတ္တခန္ဓောဣတိနာအတုစီဒေဝရာဇာရသတွေကပြောတာအော်သူတို့သွားတာကအရသတွေနေတဲ့နေရာက ပင်လယ်နဲ့နီးပြီးတော့လေရလက်တခုတိုင်နေတဲ့နေရာပင်လယ်ကမ်းခြေကတက်တော့မြင်မှာသူတို့ကြောင်းဆောက်ပြီးနေကြတာအဲ့တော့လေတိုက်တယ် လေတိုင်းတော့တရားမင်းကယသိတွေရဲ့လေအောက်ကနေပြီးတော့ရပ်နေတော့ယသိတွေကအာနာတော့ယသိဆိုတာကသူကသိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်တန်ပြတ်ပြတ်မနေကြဘူးဆံညစ်ထုံးပြီးတော့ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်ဖြစ်နေအဲ့တော့သူတို့ရဲ့လျော်တိအဝတ်တိတို့ကိုကာယထွက်တဲ့အနတ်နေတို့မကောင်းဘူးမကောင်းတော့ရှက်သေးတွေကပြောတယ် ခန္ဓောဣတိနံစိရတခိတနာရှသေးဘဝမှာရှသေးဝဋ္ဌကြာတဲ့ရှသေးတွေရဲ့အနတ်ဟာတဲ့လေအောက်ကိုရွှေလျာပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုလိုတာကယသိရိရဲ့အနတ်တွေကိုလေကနေပြီးသက်ဆောင်လာတယ်ဒါကြောင့်ဣတောပဋိကမ္မသဟတနိတာအမြင်တစ်ထောင်ရှိတဲ့ဥဒ္ဒကြမင်း ဒီနေရာကနေပြီးတော့တခြားနေရာကိုထွက်သွားပြီးထွက်သွားလိုက်ပါလေးယောက်ကမနေပါနဲ့ရသေးရဲ့အနတ်ဟာမတန်ရှင်းဘူးအဲ့တော့လေညာဘက်ကိုသွားပါလေးယောက်ကမနေပါနဲ့လို့တရားမင်းကိုအာနာလို့ရသေးတယ်အဲ့လိုပြောပြောတော့တရားမင်းကရသေးတွေကိုပြန်လျှောက်တယ်ခန္ဓာဣတိနံစိရဒိဋ္ဌိတာ ယသိဘဝမှာကြာမြင့်စွာနေကြတဲ့ယသိတွေရဲ့အနတ်ဟာသူတို့ကိုယ်ကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်ပြီးတော့လေတဲ့ပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလေတဲ့ပါလာတဲ့ယသိတွေရဲ့အနတ်ဟာသူစိတ်တရပုပ္ပံသီရသမိန်ဝမာလံခေါင်းပေါ်မှာပန်ထားတဲ့ပန်းရနံလိုပဲလှပတဲ့ခေါင်းပေါ်မှာပန်ထားတဲ့ပန်းရနံလိုခန္ဓာအေတံပฏิကင်္ခာမဗန္တိအရှင်ယသိတို့ရဲ့ ထိယနံ့ကို သူမျက်နှိုးပါတယ်တဲ့နာဟိတတေဝပฏิကူလတင်ကြီးနော်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ယသိရိရဲ့အနံ့ကိုထေဝရီအနေနဲ့ရှွန်းစရာလို့ဘဒရိစရာလို့အယူမရှိပါဘူးသူတော်ကောင်းရဲ့ယနံ့ဟာမွေးကြိုင်ပါတယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့တရားမင်းစိတ်တက်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတယ် သူတော်ကောင်းတွေကိုမျက်နှိုးတတ်တဲ့အလေးထားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဂရိအနံ့ကမကောင်းပေမဲ့လို့သူတော်စင်တွေရဲ့အနံ့ဆိုတာသူ့ဖို့မှာမကောင်းတော့လဲအကောင်းဖြစ်တယ်။သူတော်စင်တွေရဲ့သီလရဲ့နံ့ကိုသာလဲသူအာယုံပြုတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ရဲ့နံ့ကိုအာယုံမပြုဘူး။ကိုကျင့်တရားကောင်းတာကိုသူကတမိုးထားတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုရှော့တာ မြတ်စွာဘုရားလည်းဓမ္မပဒမှာဟောတာလေဣတိတံကဏသတ္တနံသီလကံတော်အနုတ္တရောစန္ဒနံတက္ကရံဝါပိစန္ဒကုဏမဲ့ဖြစ်စီတောင်းဇလက်ပန်းရဲ့နဲ့ပဲဖြစ်စီပန်းရဲ့နံတွေဟာ မွေးကြပြီပဲတို့တဲ့ တီလာရဲ့ကောင်းတဲ့ယနံကတော့အကောင်းဆုံးယနံဖြစ်ပါတယ်သူတို့စင်တို့မျက်နှိုးတဲ့နော်ပဂရိအနံ့ကိုခိမဆိုင်ဘူးအကျင့်စာရိတ္တကောင်းတဲ့ခုံတဲ့ရင်အနံ့ကိုပဲသူတန်ဖိုးထားပါတယ်လို့တရားမင်းအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နာဟိထတေဝပฏิကူလာတင်ကြီးနော်ပဂရိနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှာမှု မရှိကြပါဘူး သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့ယနန့်ဆိုပြီးတော့တမိုးထားပါတယ်လို့ထိတုတ်တတ်မှာဝေပစိတ္တိအတုရာခေါင်းဆောင်နဲ့ထေဝခေါင်းဆောင်တကြမင်းတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကွဲပြားခြားနာတယ်ကွဲပြားခြားနာမှုသူတော်ကောင်းကိုတယောက်ကသူတော်ကောင်းကိုမြတ်နိုးတယ်တယောက်ကသူတော်ကောင်းကိုမမြတ်နိုးဘူးခေဥမဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအတိတ်ပဲပြောပြောတာ ဒါကနံပါတ်9နံပါတ်3 10နံပါတ်3ကသမုဒ္ဒကတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေဒီယသိတွေဟာဒီချိန်မှာတော့ယသိတွေဟာသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေပင်နဲ့ကမ်းခြေမှာတည့်ရမိုးချောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့နေကြတယ်ပင်လေလေးကလည်းတဟူတိုက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေဝတို့နဲ့အတုရာတို့ရဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာတယ် သူတို့ဟာအုပ်စုလိုက်တက်လာပြီးတော့စစ်စစ်ထိုးကြတယ်အဲ့လိုစစ်ထိုးတဲ့အခါကျတော့ရှစ်သိတွေကသူတို့ကမကြကနာသူတို့ရဲ့စစ်ပွဲကဘယ်မှာဖြစ်တော့ဆိုအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတဲတောင်ပြင်မှာလာလာပြီးတော့စစ်တိုက်လေးရှိကြတယ်အများအဖြစ်တော့ထေဝတွေကပဲနိုင်ရတယ်အတုရာတွေကရှုံးတာများတယ် တခါတရံမှအတုရာတွေကနိုင်တာဒီဝတွေကနိုင်များတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုယသိတွေကခဏခဏဂျုံတွေးကြတယ်ဂျုံတွေးကြတယ်အဲ့ဒါလို့စစ်ပွဲစတင်ပြီဆိုတော့ယသိတွေကစဉ်းစားကြတယ်ဓမ္မိကခောတေဝအဓမ္မိကအတုရာ ဒေဝတွေကဓမ္မသမားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒေဝတွေကတရားဆောင်တယ်နော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်တရားနဲ့အညီနေကြတယ်အတုရာအဓမ္မိကအတုရာအတုရာတွေကတော့တရားလလွတ်ဖြစ်နေကြတယ် တေဝါတွေကဓမ္မသဘာဖြစ်ပြီးတော့အတုရာတွေကအာဓမ္မသဘာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မတေဝါကဓမ္မသဘာအတုရာတွေကအာဓမ္မသဘာနော်အဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားတယ်ယသိတွေကခဏခဏခံရတယ်သူတို့စစ်ပွဲဖြစ်တိုင်းစစ်ရှုံးပြီဆိုတာနဲ့မအလုပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ပေါ့ ရှသေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းသွားတာအတုရာတွေကသူတို့စစ်ရှုံးပြီဆိုရင်ယသေးတွေအကြောင်းဖြည့်ဆည်းပလိုက်အဲယသေးတွေကအချောင်ခံရတယ်အဲ့နာသူတို့စစ်တနင်းကြနေတဲ့အခါကျတော့ခဏခဏယသေးတွေဟာသူတို့နေထိုင်တဲ့သင်္ကန်းကျောင်းတွေနေထိုင်မှုဆောက်လုပ်ထားတဲ့သင်္ကန်းကျောင်းလေးတွေဟာအတုရတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းဖြည့်ဆည်းပြီးသွားတယ်စစ်ပွဲတိုင်းမှာသူတို့ဖြည့်ဆည်းခံရတယ် အဲ့ဒါနဲ့ယသိတွေကစဉ်းစားတယ်ပေါ့တိဝတွေကတော့တရားသမားတွေတိဝတွေကတို့ကိုမနှုတ်ဆက်ဘူးအတုရတွေကတို့ကိုနှိမ့်ဆက်တယ်သူတို့ကအာရမသမားတွေတိယပိနောအတုရတော်ပယံငါတို့ဒုက္ခရောက်ခြင်းရောက်လို့ရှင်အတုရတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာများတယ်တိဝတွေကငါတို့ဒုက္ခမပေးဘူး ဒါကြောင့်မို့အတုရာခေါင်းဆောင်တံပရံတံပရစီသွားပြီးတော့ဒီတံပရတဲ့သူ့နာမည်ကတံပရဆိုတာအတုရာခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီအတုရာခေါင်းဆောင်ကတံပရလို့ခေါ်တာတခြားလူမဟုတ်ဘူးတခြားနတ်မဟုတ်ဘူးဒီဝေပစိတ်တိပဲနော်ဝေပစိတ်တိကိုပဲတံပရလို့ခေါ်တာဘာလို့လို့ဆိုတော့ ရသေးတွေရဲ့ချိန်စားပြီးပြီးတော့သူကတညထဲမှာလှမ်းပြီးတော့အိမ်မဆိုးတွေမဲ့အိမ်မဆိုးတွေမဲ့ပြီးထအောင်ရသေးတွေကသူ့ကိုချိန်ဆဲတာသူကဆိုးတယ်အတုရကောင်းဆောင်တမ္ပရအဲ့တော့ညအိမ်ရင်ကနေအသေးတွေရဲ့ချိန်ဆဲမှုခံရတော့သူကစိတ်တွေကစဝေးစဝါဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိပစိတ်တိလို့သူ့ကိုခေါ်တာဝိပစိတ်တိ စိတ်ထားတွေကဖောက်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါသူမူလနာမည်ကတမ္ပရအဲ့တမ္ပရဒီယတိတွေကိုဖြည့်စည်းလို့ယတိတွေကကျိန်သားဆိုတဲ့အခါမှာသူစိတ်ကြောင်ကရဖြစ်သွားတယ်ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုဝိပဿိတိလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဒီတယောက်ပဲအဲ့တော့တမ္ပရဆိုတဲ့အတုရခေါင်းဆောင်စီကျက်သေးတွေကတွားရောက်ပြီးတော့ ဘေးမဲ့အလှူအပယဒက္ခိဏဘေးမဲ့အလှူပေးဖို့သွားပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်သူတို့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဒီတခါသူတို့နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုမဖြစ်ပါနဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသူတို့နေတဲ့နေရာတွေကိုမဖြစ်စီပါစေနဲ့သွားပြီးတော့တောင်းကြတယ်တောင်းဆိုကြတယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့တောင်းဆိုဖို့ရသေးတွေကသွားကြတာ တော့သွားတဲ့အခါမှာသူကဘသူစီသွားတာတော့ဆိုအဲ့ဒီသံပရခေါင်းဆောင်စီသွားတာပေါ့ရှတိတွေကတကူရှင်နေဆိုတော့ရှုပ်တရဲ့သူတို့နေတဲ့သင်္ကန်းကျောင်းတွေကနေပျောက်ပြီးတော့သံပရရှင်းမောက်ရောက်သွားကြတယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကွေးထားတဲ့လက်ကိုဆန်းလိုက်တယ်လို့ဆန်းထားတဲ့လက်ကိုကွေးလိုက်တယ်လို့ စိတ်တခမနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာပျောက်ပြီးဟိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုသွားပြီးတော့တွေးကြတယ်တွေးပြီးတော့တပ္ပရဆိုတဲ့အတုရကောင်းဆောင်ရဲ့ရှေ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတပ္ပရဆိုတဲ့အတုရကောင်းဆောင်ကိုဖေးမဲ့သွားတောင်းကြတယ်ဖေးမဲ့ပေးဖို့တောင်းကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့တောင်းပုံကပါတော့ဆို ဣတယောတံပရံပတ္တာရှာစန္တိအဘယဒခိနာယတိတွေဟာတံပယတံပရဆိုတဲ့အတုရခေါင်းဆောင်ထံရောက်လာကြပါပြီတဲ့ဖေးမဲ့အလှပေးဖို့ဖေးမဲ့အလှပေးဖို့လာရောက် တောင်းပန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကမ္မံကရောဟိတေထတုံဘယတအဘယတဝါအတုရခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကတော့ ဘေးဘေးရန်အနေရကိုပေးခြင်းနဲ့ပေးလို့ရတယ်ဘေးမဲ့ပေးတာကိုလည်းပေးသူကနှမျိုးလုံးလုံးနိုင်တယ်ပေါ့အနေရကိုလည်းပေးနိုင်တယ်အနေရကင်းမှုကိုလည်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့နှစ်ခုစလုံးလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ကို အနေရမပြုတ်ဖို့တောင်းဆိုကြတယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့တမ္ပရာကဗာပြန်ပြောတော့ဆိုဣတိနအဝယနတ္ထိ ထုဋ္ဌာဏတက်ကသေဝိနာဆိုးမိုက်တဲ့တက်ကကိုစိကတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဒီယသိတွေအတွက်ဖေးမဲ့ငါမပေးနိုင်ဘူးတဲ့နော်တရားမင်းနဲ့ဘောင်းတာမကြိုက်ဘူးသူကနော်ဒုဋ္ဌာဏတက်ကသေဝိနာတရားနဲ့ဘောင်းသင်လုံးနေတဲ့ယသိဇိုးတွေကိုငါဖေးမဲ့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ အဘယံယာသမနနာဘယမေဝထတာမိဩအဘယဘေးမဲ့ပေးဖို့လာတောင်းမှနာငါကမင်းတို့ဘေးပဲပေးမယ်အန္တရာယ်ပဲပြုမယ်ဘေးမဲ့ငါမပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့အန္တရာယ်ကိုပဲပေးမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ပြန်ပြောလိုက်တော့ယသိတွေကဗာပြောတော့ဆိုအဘယံယာသမနနာဘယမေဝထတာတိနောထို့တောင်းတာကဖေးမဲ့တောင်းတာသူပေးတာကဘေးရအန္တရာယ်တွေပဲပေးတယ် ဒါဆိုရင်ပဋိကမနာမတိဣတံအခယံဟောတုတေဗျာကဲမင်းစကားငါတို့လက်ခံပါတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးမင်းမဘေးရန်ဘယ်တော့မှမကင်းပါစေနဲ့နော်ဘယ်တော့မှ မပြောက်တဲ့ဖေးရမင်းမဖြစ်ပါစေချိန်ဆဲသွားတာရသေးတယ်မင်းဘေးကြီးရောက်ပါစေလို့ချိန်ဆဲသွားတာအဲ့လိုချိန်ဆဲသွားတာ လူဆိုတာကိုယ်စိတ်ဓာတ်အတိုင်းဖြစ်တာပဲသူကဖေးရန်ကိုရသေးတွေချိန်ဆလို့ကြီးမဟုတ်ဘူးသူကရင်ကဖေးမဲ့လာတောင်းတာကိုဖေးရန်အနေကိုပဲပေးတယ်လို့ဆိုတော့သူစိတ်ဓာတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တော့ရှာဒိတံဝဝတိပိစံဒါရိတံဟရတိဖလံကိုစိုက်တဲ့မျိုးစေ့အတိုင်းအသီးဆိုတာရတယ်ကိုလုံးတဲ့အတိုင်းအကျိုးရတယ်လို့ဆိုလို့ ဟိုကတောင်းတာကသူတို့အန္တရာယ်မပြုပါနဲ့ဘေးကအန္တရာယ်မပြုပါနဲ့လို့တောင်းတာအန္တရာယ်ပြုမယ်လို့သူကပြန်ပြောတာနော်ဘေးကအန္တရာယ်ပြုမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါဆိုလည်းပဲသင့်မှလည်းပဲအမြဲတမ်းဘေးကအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ပါစေရသေးတွေကချိန်သွားတာချိန်သွားတော့ချိန်လို့ဖြစ်တာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ဓာတ်အတိုင်းပဲသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာသူဟာ မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြိုးထောင်တာဖြစ်လို့ကလျာဏကာရီကလျာဏဘဘကာရီစပပကံလူရဲ့တဘာဝအတိုင်းကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကကောင်းတာရတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကမကောင်းတာရတယ်ရှာရိတံဝဝတိပိဇံဒါရိတံဟရတိဖလံကိုစိုက်ပြိုးတဲ့မျိုးစေ့မျိုးပဲအသိနာရမှာပဲဓမ္မစိတ်ဆိုင်ရင်ဓမ္မသီးပဲသိမယ်တရစိတ်ဆိုင်မှာတရသီးသိမယ် ပဝုဒ္ဒန္တတတိပိဇံဖလံပစ္စနုဘုဒ္ဓတိကောင်းပါပြီတဲ့တံပရာဆိုတဲ့အတုရာခေါင်းဆောင်မင်းအနေနဲ့ကမင်းမျိုးစေ့တစ်ခုစိုက်ပြီးပြီအဲ့တော့မင်းဒီအကျိုးဆက်ကိုမင်းမစားတော့မယ်မင်းစိုက်ပြိုးလိုက်တဲ့အပင်ကအသီးသီးမင်းမခံရတော့မယ်ရသေးတွေကပြောသွားတာအဲ့လိုမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာတွေးလိုက်မယ် အရောကအန္တရာယ်မပြုတ်ပါနဲ့လို့ပြောတော့သူကအန္တရာယ်ပြုတ်မယ်။ကောင်းပြီအဲ့လိုအန္တရာယ်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေတင့်ထန်ရောက်ပါစေ။သင်ကိုယ်တိုင်က မကောင်းတာလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းကျိုးတွေတင့်ထန်ရောက်ပါစေ။ဟောသင်စိုက်ပြိုးတဲ့ပြိုးစေကနေပြီးတော့အသီးသီးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်လို့ရှသိတွေကကျိန်းဆိုးသွားတာကျိန်းဆိုးတယ်ဆိုတာမင်းဘာဖြစ်ပါစေဆိုတာပြောသွားတာ င်းပြောတဲ့အတိုင်းမင်းမင်းမဘေးရန်နေအမြဲတမ်းတွေ့ပါလေလို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တိလရှိပြီးကိုကျင်တရားကောင်းတဲ့ယသိတွေကတမ္ပရဆိုတဲ့သူရကောင်းဆောင်ကိုချိန်ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်သူရှေ့ကနေပြောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီခင်ချိန်မှာတမ္ပရဆိုတဲ့သူရခေါင်းဆောင်ကြီးဟာယသိတွေချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာညမှာသုံးချိန်ထားပြီးတော့ သူဟာထိတ်လန့်သူ့ကိုလှန်နေနဲ့ဝိုင်းထိုးတယ်လို့အိမ်မက်ဆုံးမဲ့ပြီးတော့ထထအော်တာသုံးကထပြီးတော့အော်တယ်သုံးကထအော်တော့ဘာဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်တာတော့လို့ဆိုအိမ်မက်မက်တာဆိုအိမ်မက်ထဲမှာအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်ပြီးတော့သုံးကထပြီးတော့အော်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားလို့ဝေပစိတ်တီဆိုအဲ့ကြဆန္ဒမဲ့တွင်သွားတာတဲ့တမ္ပရဒါသူစာဆိုတဲ့ တရားကြော်ရဲ့အဖေပေါ့နော်ဒါကသမုဒ္ဒကတုတ်ရဲ့အဆိုအဲ့တော့တုတ်ပေါင်း25တုတ်ရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့အခု10တုတ်ကိုတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့10တုတ်ကိုဟောပြီးသွားပြီနောက်ထပ်တုတ်15တုတ်ထဲကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဟောရပထမတုတ်က 17တုတ်17ခုမြောက်တုတ်ကဝတ္တပတတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဝတ္တဆိုတာဝတ္တဆိုတာကျင့်သုံးတဲ့ပထဆိုတာအစုသူလိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အချက်လိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့အချက်လက်တွေကလူတယောက်ဟာဘဝမှာဘာတွေလိုင်းနာခဲ့တယ်ဆိုတာအဲလိုင်းနာတာတွေဝတ္တပတလိုက်နာတဲ့အချက်ပေါင်း9ခုရှိတယ် အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့ဇေရွန်အကြောင်းမှာနေတော်ယဟန်နေကိုဟောတာတက္ကတဘိက္ခွေဒေဝနာမိဏတ္တပုပ္ပေမနုဿဖူတတ္တတတ္တဝတ္တပရာဏိသမတ္တာနိသမာဒိဏာနိအဟေတုံဒါကတရားရဲ့တရားဘုရားမရောက်ခင်လူဘဝတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရား ပြန်လိမိတ်ရှိတာထေဝကောင်းဆောင်တက်ကဟာလူဘဝမှာတဲ့လူဘဝတုန်းကကျင့်ဝတ်ခုနှစ်မျိုးကိုအပြည့်အဝဆောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တယ်တဲ့လိုက်နာတာသူအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုသူလိုက်နာဒါသူရဲ့ကျင့်ဝတ်အဲ့ဓာတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူဟာ တရားယာတုကိုရတာဖြစ်တယ်တက္ကရာတုကိုရတာဖြစ်တယ်အခမဲ့ကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးသူဆွဲဆွဲမြင့်မြင့်လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ခုနှစ်မျိုးပေါ့သူလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကျင့်ဝတ်ခုနှစ်မျိုးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးချောင်းတရားရာတုကိုသူရတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကဘာလဲဟောအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားဖို့ တရားဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးတိုင်းကျင့်ကြအောင်နော်ရှာဝစီဝံမတ္တပိတိပရောအတ္တသူကိုယ်တိုင်ကဝတ္တဆိုတာကိုယ်တိုင်စောင့်တည်ထားတာအထိဋ္ဌံပြီးတော့လိုက်နာတာဝတ္တလို့ခေါ်တယ်သီလနဲ့ဝတ္တနှစ်ခုရှိတယ်သီလဆိုတာအလေးအထားဝတ္တဆိုတာခံယူစောင့်တည်ထားတာဝတ္တအဲ့တော့ तू သူကအမြဲတမ်းသူဒိဋ္ဌံထားတာပါတော့ရှားဝစီဝံတသက်လုံးမတ္တပိတိပရောအတ္တမိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးမယ်ငါတက်အသက်ထက်ဆုံးငါအမိအဖေကိုလှုပ်ကြွေးမယ်ဒါသူခံယူစောက်တည်တာဘယ်တော့မှမပြက်ကွက်เสียရဘူးရှာသက်ပံမိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးခြင်းဒုတိယကရှာဝစေဝံကုလီစိထပစာယီအတ္တံ အသက်ထဆုံးဆွေတဲမျိုးတဲကအချီးတဲ့ရကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားမယ်ယူသေးမယ်ဒါဒုတိယချက်ဆွေတဲမျိုးတဲကအသက်ရကြီးသူဆိုတာဘသူတွေကိုပြောတာတော့ဆိုအမေအဖေအဖေရဲ့ညီအကိုအမနမအမေရဲ့မောင်အမညီမ အဲ့ဒါတွေကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အမေဘက်ကဆွေမျိုးအဖေဘက်ကဆွေမျိုးအမေနဲ့တန်းတူအဖေနဲ့တန်းတူရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကုလေစစ်ထလို့ခေါ်တယ်အမျိုးထဲမှာအကြီးတွေလို့ဆိုလို့အော်အဲ့ဒါတတိထားကြကို့မိနဲ့ဓာတ်ထုထားပြီးတော့လေးစားအမေဘက်ကအမျိုးအမေရဲ့ညီမအမအမေရဲ့မောင် အဲ့ဒါတွေကိုလေးစားမယ်အဖေဘက်ကဆိုရင် အဖေရဲ့ညီအကိုအမနှမအဲ့ဒါတွေကိုသူလေးစားတယ်ယာဝစီဝံကုလေစိထပ္ပစာယိအတ္တအသက်ထဆုံးငါတို့ဆွေမျိုးတွေကအချီးများကိုယုတ်သိလေးစားမယ် နောက်တတိယချက်ကယာဝစီဝံတဏ္ဏဝါစောအတ္တရှာသက်ပံစကားပြောရင်ဘယ်တော့မှရှင်ရင်ဆိုင်ဆိုင်ချမ်းချမ်းထန်ထန်မပြောဘူးစကားပြောရင်ကိုင်းဝတ်ကျင်နာတဲ့စကားချူတာတဲ့စကားနော်ရှင်ကြီးတဲ့စကားပြောပဲပြောတဏ္ဍဝါစာဆိုတာနုညံ့သိမ့်မွေးတဲ့စကားလို့ဆိုတာချူတာတဲ့စကား ချိုသာတဲ့စကားဟာဓမ္မတန်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောလူကိုစီးယုံနိုင်တယ်ဘယ်တော့ဖြစ်စကားပြောတာဟိုချိုချိုသာသာပြောရမယ်အဲ့ဒါ तू ကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ကိုမှကြမ်းတမ်းကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ဆဲရီတိုင်းထွာတာမျိုး မလုပ်ဘူးတဲ့ချိုသာတဲ့စကားကိုပဲပြောမယ်ကျင်နာတဲ့စကားကိုပဲပြောမယ်နောက်စတုထအချက်ကတော့ ရှာဝစီဝံအပိတုနာဝါသောအတ္တဘယ်တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့အောင်သွေးခွဲတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးဘယ်တော့မှလူနှစ်ယောက်ကြားမှာချင်းမထဲ့ဘူးအချွန်နဲ့မလုပ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးခုံးမတိုက်ဘူးသွေးမခွဲဘူးညညော့အောင်သာပြောမယ်အဲ့ဒါကြာမင်းကြီးရဲ့ချင်းဝတ်တွေပဲ အဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲအောင်ပြောအောင်လှုပ်တဲ့လူတွေကနောက်မှကျတော့ခဏခဏကွဲတယ်အလေးမရချင်းကွဲတာတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကွဲတာတို့အမေနဲ့အဖေနဲ့နော်မောင်နှမအရင်ချညီကိုအရင်ချတွေကွဲကြပြဲကြအဲ့ဒါဟိုဘွားတော့ခွဲခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲမညီညွတ်ကြဘူးတော့ဗမာပြည်အလူတွေကလည်းအဲ့ဒီသွေးခွဲတဲ့စကားပြောမြဖို့ရတယ်ဒါမှကွဲတယ်တိတ်ပြီးတော့မတည့်ကြဘူး ကွဲတဲ့လူတွေများနာမည်ကြီးတယ်ဗမာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးဆိုတာနာမည်ကြီးနေအသွေးခွဲတဲ့စကားမျိုးညီညွတ်ရေးပျက်စီးတဲ့စကားမျိုးငါတစ်သက်လုံးမပြောဘူးတဲ့ဒါသူစောင့်တိတ်ထားတာနံပါတ်5ကဘာလို့ဆိုရဝစီဝံဝိကတမလမစ္စေရဏစေတတအခါရံဣစ္ဆဝတေယအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာတဲ့ ဘယ်တော့မှကိုကျိုးရှာသမားမဖြစ်ဘူးကိုအကျိုးပဲကြည်တာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာကိုအကျိုးကြီးမကြည့်ဘူးအလုံးအတွက်ညီတူညီမျှကိုနဲ့တူတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးပေါ်မှာညီတူညီမျှဆက်ဆံပြီးတော့ကိုကျိုးမကြည့်ဘူးအလုံးအတွက်ကြည့်ပဲကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုမစ္စရိယကင်းစင်တဲ့စိတ်နဲ့ အဲ့မှာနေတယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်ဗုဒ္ဓဆာကောပေယတပါဏိဝတ္တကရတောရာစာယောဂောဌာနတအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘလို့နေတာတော့လို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဆာကောအပေကံမှာနှောင်ညိုးမပါဘူးတချို့ပေးတော့ပေးတယ်နှောင်ညိုးပါတယ်နော်နှောင်ညိုးပါတယ်လွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတော့ငါပြန်ပေးရမယ့်ဟာစာရှိတယ် ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်သူကလက်ဖွဲ့တာနဲ့သွားတူမင်္ဂလာဆောင်တို့အလှတို့လက်ဖွဲ့ငါတို့ကဘလောက်လက်ဖွဲ့တာသူကြတော့ဘလောက်လက်ဖွဲ့မယ်ဆိုအဲ့ဒါမျောလင်းချက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါမௌဒ္ဒစာကမဟုတ်ဘူးမௌဒ္ဒစာကမဟုတ်ငါကဘလောက်လက်ဖွဲ့ထားတယ်သူကြတော့ဘလောက်လက်ဖွဲ့မယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်မௌဒ္ဒစာကဆိုတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတစ်ခုမှမပါဘူးလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ် မေတ္တာစေတနာနဲ့ပေးတယ်အဲ့လိုပေးရမယ်ပယတပါဠိဆိုတာတင်စားပြီးတော့ပြောထားတာစေကြောအပ်ပြီးတော့လက်ရှိသူဒါ happen hand ကိုပြောတာကုညီတဲ့လက်ပိုက်ပါဠိစာပြီးကြတော့ပယတပါဠိစေကြောတန်းစင်ပြီးတော့လက်ရှိသူဆိုတာလက်မှာတန်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ရော့အင်းပေးဖို့ရအစင်သင်းဖြစ်တယ်လေလက်ကညစ်ပတ်နေလို့ရှိရင်မပေးနိုင်ဘူး တော့ကိုယ်လက်ကအများနဲ့ပေးဖို့ကံမှုအတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ helping hand လို့လည်းသုံးတတ်တယ်နော်ကုညီမဲ့လက်ကုညီတတ်တဲ့လက်ပေါ့အရှိဝတ်တကရတော့တယ်ကိုပစ္စည်းကိုပေးရမှာစိတ်ထဲမှာချစ်နှက်တယ်ပေးချင်တယ်ရာဆယောကောဘာတောင်းတောင်းလွဲတဲ့တဲ့သူစီယာ ကိုကြီးတောင်းတောင်းပါတောင်းတောင်းတောင်းလို့ဆိုလို့မတမလွယ်တယ်တဲ့ဌာနတန်ဝိပါကရတော်ပေးဖို့ဝေချမ်းပေးဖို့ကိုရှိတာပေးဖို့ဝေချမ်းဖို့အမတမဝါသနာပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတရားမင်းအဲ့ဒါစောက်တည်ထားတယ်နော်နောက်6နံပါတ်ကတော့ရှားဝါစီဝန်သစ္စာဝါစောအတ္တ အသက်ထဆုံးဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂသောစကားသစ္စာဝါစာအမှန်ကိုသာပြောမယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောမယ်ဒိဋ္ဌံဆောက်တည်ထားတာနောက်ခုနှစ်ခုမြောက်ကတော့ဘာလို့ဆိုရှာဝစီဝံအကောဒနောအတ္တသူဟာတစ်သလုံးစိတ်မဆိုးစိတ်မဆိုးအောင်နေမယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးတာမျိုးသူမလုပ်ဘူး စိတ်ဆိုးလာရင်လည်းချက်ချင်းနော်ဘယ်တော့မှသူစိတ်မဆိုးစရာဘူးသစေပိမေကောရောဥပ္ပစ္စယခိဗ္ဗမေဝနာပฏิဝိနေယနဲ့မတော်တဆစိတ်ဆိုးမိရင်လည်းချက်ချင်းဖြောက်ပါနော်လုံးဝစိတ်မဆိုးအောင်နေမယ်တတိလက်လွတ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးမိရင်လည်းချက်ချင်းဖြောက်ပစ်တယ် ယနေ့ကျော်တင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ဆိုးပြီးသိလိုက်တာနဲ့ပြန်ပြုံးပြအဲ့လိုဆိုလို့တော့နော်စိတ်ကတခါတည်းပြန်ပြေးတော့ဒေါသကိုမထားဘူးအဲ့ဒါတရားမင်းဆောက်တည်တဲ့ကျင့်ကိုခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်တယ်လူဘဝတုန်းကသူကအဲ့ဒါကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်သုံးခဲ့တာအဲ့တော့တမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးသူဆောက်တည်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကနော် ရှာသက်ပံမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတယ်ရှာသက်ပံဦးကြီးဦးလေးချီတော်တော်တော်အမေဖက်ဖေးဖက်ဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်ရှာသက်ပံလူညံ့သိမ်မွေးတဲ့စကားကိုပြောတယ်ရှာသက်ပံခုံမတိုက်ဘူးဘသူမှသွေးခွဲတဲ့စကားကိုမပြောဘူးရှာသက်ပံတော့အလှူတန်းရဲ့ရောတယ်မစ်စေတာမထားဘူးရှာသက်ပံမှန်တာတွေပဲပြောတယ် ရှားသက်ပံအမျက်မထွက်ဘူးမတော်တဆထွက်ရင်လည်းချက်ချင်းအမျက်ဖြေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုလူဘဝတုန်းကသူကဆွဲဆွဲမြဲမြဲပြီးပြီးဆုံဆုံဖြစ်အောင်ကျင့်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကျင့်ခဲ့လို့သူဟာတရားမင်းဘဝရောက်တာလို့ဒါတရားဖြစ်တာအခမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝတုန်းကဒီလိုစ조사အထုတ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို ဂါထာဘာနာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာမတ္တပိတိပရံစံတုံကုလိစိထပစ္စာယိနာတဏ္ဏသခိလတပတံပေတုနိယပဟာယိနာမစ္ဆေရာဝိနိယုတ်တံသစ္ဆံကောဓာပိပုံနရံတံဝေဒေဝတာဝတိနာအာဟုတပ္ပုရိသောဣတိဒီကျင့်ဝတ်ခုနှစ်ပါးကို ကျင့်ဝတ်ခုနှစ်ပါးစိတ်တွေသဘောထားရှိတဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတာဝရိနာကဒေဝတွေကသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်သူတို့သတ်မှတ်တဲ့စံသူတော်ကောင်းဆိုတာဓမ္မသူတော်ကောင်းအစေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တာသူတော်ကောင်းနဲ့တိုင်းတာเสียရလေပြည်တံလေးတစ်ချောင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်းရဒီအကျင့်နေရှင်ကသူတော်ကောင်းပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကို မတ္တပိဋိပရံအမေဖေကို ပြုစုလှုပ်ကြွေးတတ်တဲ့ကုလေဆွေဆွေမျိုးအတွင်းမှာစစ်ထပဇာယိနာအမေဖေနဲ့ဓာနုထားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားတတ်တဲ့တဏ္ဏသခိလတမ္ပန္တတိမ်မွေးနူးညံ့ပြီးတော့စကားပြောပြပြတဲ့ပေသူနေရပဟာယိနာ ခုံးတိုက်စကားသွေးခွဲစကားကိုဘယ်တော့မှမပြောတဲ့မစ္ဆေရဝိနည်းရုတ်တံနှမျောတွန့်တို့ဝန်တိုခြင်းမစ္စရိယကိုဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ကြိုးစားအထုတ်တယ်သစ္စာမန္တောစကားကိုသာဆိုတတ်တဲ့ကောဒံဖိဘုံအမြေတော်သားကိုလွှမ်းမိုးပြီးအနိုင်ယူတတ်တဲ့စံတုံနရံ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတန်ဆန်တုံတရိုင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒေဝတောင်ရိန္ဒတောင်ရိန္ဒကထေဝတွေဟာတပ္ပုရိသောဣတိတကယ်သူတော်ကောင်းဟု၍အာဟုပြောဆိုကြတယ်တောင်ရိန္ဒတတိယအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီရည်ချင်း9ရက်နဲ့ ဒီကျင့်ဝတ်ခုနှစ်ပါးကိုကျင့်ရင်တို့ကတို့ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်လို့တို့ဆိုလို့တယ်ဒါကဝတ္တပရသုတ်နောက်တက္ကနာမသုတ်ဆိုတာတရားမင်းဟာနာမည်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ခေါ်ရလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမင်းရဲ့အမည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကို73မြောက်ပေါ့နော် မြတ်စွာဘုရားသာဝတိမြို့စီတော်ကျောင်းမှာသရင်သုံးနေတဲ့ချိန်ရဟန်းတွေကိုခေါ်တယ်တကောဘိကွေဒေဝနာမိန်တော်ရဟန်းတို့နတ်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တက္ကဟာပုပ်ပြီးမနုဿပုတော်တမန်တော်ရှေးတုန်းကလူဖြစ်တဲ့အချိန်မဂောနာမမာနောဟောတိ သူ့နာမည်ကမခလို့ခေါ်ခဲ့တယ်လူဘွားတုန်းကသူ့ကိုမခလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မခဆိုတဲ့အမည်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မခဝါတရားမင်းမကောတိနာမအတ္တအဋ္ဌိတိမကဝါမခောမခဆိုတဲ့အမည်နဲ့တွင်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတယောက်ကဖြစ်လာလို့သူ့ကိုမကဝါမကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့သူ့ကိုမကဘာလို့ခေါ်တယ်တဲ့မကဘာဆိုတာတရားမင်းရဲ့နာမည်တစ်ခုပေါ့နောက်ဒုတိယကမြတ်စွာဘုရားတက်ကောဘိက္ခုဒေဝနာမိန်တော်ထေဝါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တက်ကပုဗ္ဗေမနုဿဗုဒ္ဓတမနောလူဖြစ်စဉ်ခါကာလတုန်းကပုရိဌာနအထာတိတတ္တမပုရိန္ဒရောအဲ့တော့ကသူကရရရောရောအလှူဒါနပြုလုပ်လို့ရှိတယ်တဲ့ ဒါကြောင့်မို့လို့ပုရိန္ဒရာအလှပေးခဲ့သူ ရှေးဘဝကဒါနကောင်းမှုမြတ်မြတ်နုနုတံမိုးထပြီးတော့ပြုခဲ့သူလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အလှတန်ရရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်ပုရိန္ဒရာတခြားမင်းလို့ဒီနာမည်နဲ့လည်းသူနာမည်ကျော်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကသကောဘိက္ခွေဒေဝနာမိန်တော် ဒေဝရုရဲ့ခေါင်းဆောင်တက်ကဟာပုပ်ပေမနုဿဘုဒ္ဓတမနော လူဖြစ်စဉ်ခါကာလတုန်းကတက္ကိသန္တနာဒေတီတက္ကိသန္တနာတတာတိအထာတိသူကအလှပေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ကြရဆံဘယ်တော့မှမလှဘူးတလေးတစားတတရရလှုပ်ပြီးတော့မှလှူလေးရှိတယ်တက္ကိသန္တနာဒေတီ တယုတ်တသိတလေးတစားလှူခဲ့လို့သူ့ကိုတက်ကလို့ခေါ်တယ်ဒါတက်ကနာမည်ရခြင်းအကြောင်းကအဲ့ဒါပဲနော်တက္ကိစန္ဒနန္ထာတိတလေးတစားအလှူဒါနပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့တက်ကလို့ခေါ်တာတဲ့တကောဘိခွေဒေဝနာမိန်တော်ပုပ္ပေမနုဿဗုဒ္ဓတမနောအာဝတ္တထအထာတိ တေဝရုရဲ့ခေါင်းဆောင်တက်ကဟာလူဖြစ်စဉ်အခါကလာတော့အဆောင်ဦးတွေလှုခဲ့ဘူးတဲ့အာဝဒထလူတွေနေဖို့တဲခုတ်ဖို့အရိတ်ခုတ်ဖို့ဆောက်ဦးတွေဆောက်ပြီးလှုခဲ့တယ်တသမဝါတော်တိဥစ္စတိတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဆောင်ဦးလှုခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အာဝဒထလှုခဲ့လို့သူဝါတော်လို့နာမည်ပေးတယ် ဝါတဝါဆိုလည်းတရားမင်းနောက်တစ်ခါသက်ကောဘိကွေဒေဝနာမိန်တော်ထေဝတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်သက်ကဟာသူသန္တာမအတုရခေညာပသပတိသူ့ရဲ့စနီးဟာအတုရနတ်သမီးသူစာသူစာဖြစ်တယ်။ပါဠိမှန်ကတော့သူစာမဟုတ်ဘူးသူစာနော်။တချောင်းငယ်နဲ့သူစာ။ အတုရရဲ့တပီးဖြူသူစာရဲ့သူစာရဲ့အိမ်နောက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတမသူစံပတိတိဟောစတိသူစာရဲ့အရှင်ယောက်ျားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူစံပတိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တဲ့တရားမင်းကိုခေါ်တာနောက်တစ်ခုကသကောဘိကွေဒေဝနာ မိန်တော်ဒေဝနာဒါဝရိသနာဣတရဣတရိယထိပစ္စံရိစ္ဆံကာရေတိ နတ်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တက်ကဟာဒါပရိသတ်နတ်တို့ပေါ်မှာအုပ်ဆိုးပြီးတော့မင်းပြုခဲ့မင်းပြုလျက်ရှိတယ်တသမဒေဝနာမိန်တော်ဒီဥစ္စတိဒါကြောင့်မို့လို့ထေဝခေါင်းဆောင်ထေဝတို့ရဲ့မင်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်လို့အဲဒါကြောင့်မင်းကြီးကိုအမိနာမတွေတဲ့ခေါ်ပုံတွေကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် အလုံးပေါင်းလိုက်တော့မကဝါတဲ့ပုရိန္ဒရာတဲ့သက္ကာဝါတဝါနော်ဝါတဝါသူစံပတိထေဝနာမိန်တာနောက်တစ်ခုကတကောဘိကွေဒေဝနာမိန်တော့သာတံပိအဋ္ဌနာမုဟုတေတာစိတ်လေးသည်ဒေဝတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းဟာတဲ့ကိစ္စ အကြောင်းကိစ္စတွေထောင်ချီများတဲ့ကိစ္စဝိစ္စတွေကိုချက်ချင်းတွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးထောင်ချီများပြတဲ့ကိစ္စတွေကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခဏတည်းအတွင်းစိတ်ကူးကြံစီပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုသဟသက်ခါမျက်စိတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုတင်စားပြီးတော့သုံးတာ အမြင်တစ်ထောင်ရှိတယ်သဟတကတစ်ထောင်အခိကမျက်စိဉာဏ်ကိုတင်စားပြီးတော့သုံးတာတရားမင်းဟာအကြောင်းကိစ္စပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့ချက်ချင်းပြောနိုင်တယ်တို့ဆိုလိုတယ်တခုတမျိုးတည်းတယ်မဟုတ်ဘူးတပြိုင်တည်းထဲအလုတ်ကိစ္စတစ်ထောင်လောက်ပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်တို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီတရားမင်းဟာခုနကဝတ္တပရသုံးမှာလာတဲ့အတိုင်း သူဟာလူဖြစ်တုန်းကကျင့်ဝတ်ခုနှစ်မျိုးမျိုးကိုစောက်တည်ပြီးတော့ရသက်ပံကျင့်သုံးခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်ကဖြစ်တယ်ခုနတိုင်းပဲဒါတော့ပြန်ပြောတာเนาะခုနတိုင်းပြောအဲ့တော့တရားမင်းရဲ့အမိခုနှစ်မျိုးရဲ့လူဘဝတုန်းကလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တယ်စောက်တည်ခဲ့တဲ့ကိုကျင့်တရားကျင့်ဝတ်ခုနှစ်မျိုးရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဒီသုတ်တံမှာပြန်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ် နောက်73ခုမြောက်တုတ်ကမဟာလိတုတ်လို့ခေါ်တယ်မဟာလိဆိုတာကမင်းသားတူရဲ့နာမည်ပဲလိတ်စွီမင်းသားတူရဲ့နာမည်လိတ်သူကလိတ်စွီတွေထဲမှာလည်းသူကအကြီးကဲထဲမှာပါတယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ခုပေါ့မဟာလိဆိုတာပတိနရီကောသရမင်းကြီးတို့ဖနုလစစ်သူကြီးတို့မဟာလိတို့ဆိုတာအเจ้าနေပဲတယ် သစိမ့်ပဲအော်တက္ကသိုလ်တစ်ခုထဲမှာအတူတက်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပသိဏတိကောသလမင်းကကောသလတိုင်ကာတိတိုင်ကောသလတိုင်နှစ်တိုင်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘရင်ဖြစ်တယ်ပန္ဒုလကမလတိုင်ကိုအုပ်စိုးရမှာသို့တော့သူဆွေတွေမျိုးတွေကအကောက်ကြံလို့မကျေနပ်လို့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဗန္ဓုလစစ်သူဟိုတဲ့ ကောသလမင်းကြီးရဲ့စစ်သူကြီးစစ်သူကြီးအနေနဲ့သွားရောက်အမှုထမ်းတယ်သူကမန္လာမှာဘယင်မလုပ်ဘူးသူများနိုင်ငံသွားပြီးတော့စစ်သူကြီးဖြစ်မှုထမ်းတယ်ဗန္ဓုလဗမာပြည်ကဗန္ဓုလပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါသူ့နာမည်ကဗန္ဓုလအဲ့ဒီကနာမည်ကိုယူထားပြီးတော့ဗမာပြည်မှာလည်းဗန္ဓုလစစ်သူကြီးဆိုရာဇဝင်ထဲမှာရှိတယ်နာမည်ပေးထားတာဒါဖရဲလက်ထက်ကမန္လာမင်း မလားမင်းသားဗန္ဓုလကိုပြောတာနောက်ဝေသလီကနေပြီးတော့ကျောင်းလာတက်တဲ့မဟာလိသူကဝေသလိပြည်မှာအကြီးအကဲဖြစ်ဖို့သူတို့အတတ်ပညာတွေသင်လာတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုတိုင်းပြည်ရောက်တဲ့အခါပြန်ပြရတယ်။နော်တကယ်သူကကြောင်းဆင်းလာပြီးတော့တိုင်းပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ ပညာစမ်းတဲ့သူတို့ဆွေတွေမျိုးတွေအဲ့တော့ကောသလကတော့စမ်းတယ်လို့သိပြီးတော့မသိရဘူးသူလည်းစမ်းမှာပဲပေါ့နော်သူကတော့ဘယင်သားဗန္ဓုလမလတိုင်းကဗန္ဓုလကိုတော့သူဆွေတွေမျိုးတွေကသူ့ကိုပညာစမ်းတယ်သူကဘာပညာပြတော့ဆိုဓာခုတ်တဲ့အတက်ကိုသူပြခုံပြန်ပြီးတော့ဓာနဲ့ခုတ်ပြဓာခုတ်တာဘလို့ခုတ်တုံးဆိုတော့ ဝါအလုံးပေါင်း60ကိုတစည်းတစည်းစီးထားတာဝါလုံး60ကို စုပြီးတော့တစည်းစီးထားတယ်အဲ့ဒီလိုအစီပေါင်း60သူတာနဲ့ခုတ်တာအဲ့ဒီပညာကိုသူပြတာအဲ့တော့သူဆွေတွေမျိုးတွေတဲ့မလို့ဓမ္မလူတွေကရှိတယ်ဝါစီတိုင်းဝါစီတိုင်းမှာတန်ချောင်းတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းထည့်ပြီးစီးထားတာသူကမသိအောင်နော် ဝါလုံး60တဲ့မှာတစည်းတစည်းမှာတန်ချောင်းတန်ချောင်းကြီးတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းထည့်စီးထားအဲ့ဒါဗန္ဓုလာကမသိဘူးမသိတော့အဲ့ဒီနေ့ဓာခုတ်ပြိုင်ပွဲပြပွဲမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းတက်တွေကိုပြတာသူကခုံပြန်ပြီးတော့ဓာနဲ့ခုတ်တာအဲ့ဒီဝါစီတွေဓာနဲ့ခုတ်တာတိကနဲ့တိကနဲ့တိကနဲ့ဝါစီ60ဖြတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးအစီကြတော့လူလည်းပန်းတော့ပန်းလာမှာပေါ့နောက်ဆုံးအစီ နောက်ဆုံးစီးမှာအားနဲ့နဲ့ရော့သွားတဲ့ခါကျတော့ချက်လွင်ဆိုတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တန်တန်ချင်းခတ်တဲ့အတန်ပြတ်တော့ပြတ်တယ်သို့တော့တန်တန်ချင်းခတ်တဲ့အတန်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ကြတော့ तू ကထာပတန်လဲဒါဝါသံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ချိဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝါစီထဲမှာတန်ကြောင်ထည့်ထားတယ်အကျန်တဲ့အစီးတွေကိုကြည့်တော့ကျန်တဲ့အစီးတွေမှာလည်းအကုန်လုံးအစီးတိုင်းအစီးတိုင်းတန်ကြောင်တွေထည့်ထားတာ အဲ့ဒီမှာစိတ်တွေတိုးတာနော်ငါဆွေမျိုးတွေကငါဘောမှာမနာလို့ဖြစ်တယ်အလုံးကိုတတ်မယ်ပေါ့အလုံးကိုတတ်ပြီးတော့ငါတပည့်ကိုအုပ်ဆုံးမယ်လို့လို့တော့သူမိဘတွေကဖြောင်းပြတယ်ငါသားအဲ့လိုမလုပ်ကောင်းဘူးမလုပ်နဲ့ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒီနိုင်ငံမနေတော့ဘူးသူနဲ့တက္ကသိုလ်ပညာတူတူသင်ခဲ့တဲ့ပသိနေရီကောသလကြီးစီသွားပြီးတော့ဟိုကစစ်သူကြီးယာရုပေးတယ် အဲဒီခါကစစ်သူကြီးဆိုတာဒုတိယခေါင်းဆောင်ပဲလေအရှင်မင်းရှင်အရှင်မင်းကဒုတိယအရှင်မင်းအောက်မှာတတိယခေါင်းဆောင်ပေါ့စစ်သူကြီးဆိုအဲ့ဒါနဲ့ကောသရတိုင်းကိုသွားပြီးတော့စစ်သူကြီးလုပ်တာအဲ့မှလည်းသူအသက်ခံရရှာတယ်နောက်ပိုင်းတော့နော်အဲ့ဇာလန်နေရှိတယ်အဲ့ဒါအတတ်ပညာပြတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ် နောက်တစ်ခါမဟာလေးကလည်းဝေသာလိပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာလက်စွေတွေကသူ့ကိုတတ်ပညာပြခိုင်းပြတော့သူကကြိုးစားပန်းစားပြရင်ကနေပြီးမျက်စိကိုထိသွားတယ်မျက်စိကွယ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးမျက်စိကွယ်သွားတယ်သူအဲ့မျက်စိခိုင်းမိသွားတယ်မျက်စိခိုင်းမိသွားလို့မျက်စိကွယ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကို ဝေသာလီလိတ်ဆွေမင်းသားတွေကိုအတတ်ပညာသင်မှုဆရာကြီးအနေနဲ့သူ့ကိုခန့်ထားကြတာဖရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးမျက်စိကန်းနေတာနော် မျက်စိကန်းလို့သူကဖရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူမျက်စိထိကြိုက်မိသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုသင်္นานဆရာကြီးအဖြစ်ခန့်ထားတယ်စစ်ပညာသင်တဲ့သင်္นานကျောင်းမှာသင်္นานဆရာအဖြစ်ခန့်တာအဲ့ဒီမဟာလိ ဒါဇလန်လေးတွေကိုပြောပြတာတိမပပဟုတ်ကတာတခြားနေရာမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒတိပြီမဟာဝနာဆိုတဲ့တောဟုတ်တွင်မှာတိတ်ဆွေမင်းနေဆောလို့လှူဒန်းတာတဲ့ကုဒကရတာလာဆုလိမွန်ချောင်းအထွတ်တက်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးမှာသတင်းသုံးနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီနေတဲ့အချိန်မှာ မဟာလီဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းသားမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်တယ်။တိတ်ထောခောဗန္တိပကဝတ္တသက်ကောဒေဝနာမိန်တော်။အရှင်ဘုရားတေဝရုရဲ့ခေါင်းဆောင်သက်ကကိုရှင်ဘုရားတွေ့ဘူးသလားတဲ့သူမေးတာ။တရားဆိုတာကိုတော့မြင်ဘူးသလားလို့မေးတာသူမေးတာ။သူတရားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူပဲ။ မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဒိဋ္ဌောပိမဟာလိသက်ကောဒေဝနာမေနောမဟာလိငါတရားမင်းကိုမြင်မှုပါတယ်လို့ပြောတာသောဟိနုနဗန္တိသက္ကပတိရူဝကောဝိသတိထုတ်တဲ့သောဟိဗန္တိသက်ကောဒေဝနာမေနောတဲ့ဘုရားကသူကမယုံဘူးအရှင်ဘုရားမြင်တာကတရားအတုများဖြစ်နေမလားတဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့တရားဆိုတာမြင်မှုခက်ပါတယ် ရှင်ဘုရားမြင်တာတခြားအတုဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်သက္ကင်္စခွာဟမလိပါဇာနာမိတက္ကကရဏိသထမိငါကတခြားကိုလည်းသိတယ်တခြားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိတယ်ဘယ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးခဲ့လို့တခြားဟာတခြားဘဝရတယ်ဆိုတာပါလည်းသိတယ်ငါတခြားမြင်ဘူးယုံနဲ့မဟုတ်ဘူး တရားကိုလည်းသိတယ်တရားရဲ့အကျင့်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းသိတယ်ဘာတွေလုပ်လို့သူတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းရဲ့ရှေးကောင်းမှုတွေခုနပြောတဲ့နာမည်ရတဲ့ဟာတွေလျှောက်ပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်လူဘဝတုန်းကမကဆိုတာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မကဝါလူဘဝတုန်းကနော်တယုတ်တသိလှူဒန်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တက်က လူဘဝတုန်းကအလှူဒါနလုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ပုရိန္ဒရလူဘဝတုန်းကအစာဥတွေဆောက်လှူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဝါသောလူဘဝတုန်းကကိစ္စအကြောင်းကိစ္စတစ်ထောင်ကိုတစ်ခဏအတွင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်လို့သဟသက်ခမျက်စိတစ်ထောင်ရှိသူလို့လည်းဆိုတယ်လူဘဝတဲ့ဒီတရားမင်းဟာ သူဇာဆိုတဲ့သူရကိညာရဲ့ အိမ်အောင်ပဲဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူစံပတိလို့ခေါ်တယ်။နောက်တကြားဟာတာဝရိတနတ်တို့ကိုဆိုရလို့ဒီဝနာမိန်တာလို့လည်းခေါ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဒီခုနသူလူဘွားတော်ကကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်တွေပါပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်ခုနခုနော်အဲ့တော့ဒီဒီသုတ်တမှာမဟာလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဆိုတာကိုအတိပြုပြီးတော့ထပ်ပြန်ဟောတာဒီသုတ်တက အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတုတ်ပေါင်းနော်14တုတ်အဲ့တော့တရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြံတဲ့တုတ်ကလေးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသားစရာတွေဒီကနေ့ခေါ်လို့ပြီးသွားပြီတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်က နတ်တို့ရဲ့အစိုးရနတ်တို့ကိုအစိုးရတဲ့ဒေဝတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တခြားဆိုတာဘာကုသိုလ်လုပ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတိတိကျကျဟောပြီးတရားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေပါမြတ်စွာဘုရားကစန္ဒမုဏယူဖို့ရာအတွက်ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်ကို လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်လို့တို့တဲ့တွေလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှေ့သက်ချအောင်ရှင်ဖရာဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှာရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှာရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင် စင်ကျင့်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသည်လေးမြတ်စွာမမတ္တာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏ တရားတော်မြတ်ကိုတတဗဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်း ဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်ဤသာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်ဤ32ဘုံ ရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း